kitambo hiyo maelekezo, sema ile ngoma ilivyotoka tu ya kwanza ile, watu walikuwa wanambia kuna mwamba umefanana naye nini, na hata ukiangalia kwenye Instagram yangu alipokuja Tanzania kuomba picha, au ah. nasahau kwenye ile show ya wapi kwa sisi kupata haja, ulikuwa ah. kwenye show ile akaja, oh, ah, sema unajua, mjomba ni mfupi, mimi mrefu, alafu mimi ni samboy kuliko yeye, so nimefufuka na rasta ambazo sikuwa na rangi sure. Ah, watu tunao na watu tumewaweza. Ukikubali kuhadisiwa shughuli ya Jumapili ya leo, Usikubali. basi bora ujiue, itakuuma. Hamna kitu kinoma kama kuhadisiwa jana yaani ilikuwa hivi na hivi, ulikuwa wapi sasa? Alafu watu wasiokuja Small Planet wauawe. Hey, <laughs> hey, Small Planet baba. Nisha, uh, thank you so much guys. Sisi naomba tumalize tuondoke. Karibu sana Small. My ah, brother. Mkoba. Eh, kwanza jioni ya leo. Eh. Jioni ya leo. Ah! Nakukaribisha Small Planet. Jioni ya leo. Nisha mweupe roho nyeupe, wewe ni weupe, nakukaribisha kwenye weupe. Nishamtulia leo, unaingia Simo Planet. Ondoa, ondoa matatizo. Cloud nyeupe Itifaki imezingatiwa, itifaki imezingatiwa, itifaki imezingatiwa kiukweli. Uh, kwa upande wetu kama vijana uh, ah, CEO wetu ni kijana, lakini mimi kama entertainment manager wa Simo Planet leo rasmi namtambulisha kijana mwenye uwezo mkubwa kabisa na anayefanya vizuri kwa statichi, au sio? Nisham Smart. Unajua kwa nini kaitwa Smart? Kuna vitu lazima usijiulize. Shift mnyama mkali alama hatari ukiniomba lift nakupa na gari straight up away. Siku hizi wananiita nyati nichokoze nikupe pembe. Nikikukosa na pembe nakupa kwato. Niko na ndugu yangu hapa. Miongoni mwa vitu ambavyo naweza nikaviongelea leo sisi kama Small Planet ni kitu kikubwa kimoja. Tuna utambulisho lakini utambulisho wa nani? my brother anaitwa Nisham Smart, au sio? Kuna vile lazima ujiulize kwa nini anaitwa Nisham Smart. Smart, zingatia smart, achana Nisham. Smart ni usafi, usafi wa akili, akili nyeupe, mwili mweupe, kila kitu cheupe. Bro, hakuna kitu cheusi ndani ya hivyo vitu ninavyokuambia. Kwa hiyo uwezo wake unafahamika, na kwa upande wangu mimi kama entertainment manager, ndugu yangu Nisha, mkaribu sana Small Planet. Yeah. Nakukaribisha kwa sababu najua uko kwenye timu ya ushindi, timu ambayo tuna kiu ya kuweza kila siku kuona tunafika katika hatua fulani, na umekuja katika timu ya ushindi. Actually mimi nakwambia ukweli, Sumo Plan kwa sasa hivi Dar es Salaam nzima, niseme Tanzania, yani ukizungumzia tatu bora ya viwanja ambavyo vinapendwa, huwezi kuiacha Small. Yani Small ni namba moja, zingine zinafata. So karibu sana kama una chochote cha kusema, kwa sababu leo linaenda kufanyika tukio kubwa sana kwa upande wako na kwa upande wetu sisi kama Small Planet, tunajua vitu gani vikubwa vinavyofanyika. Mimi naomba nikukaribishe rasmi nisiwe mwongeaji zaidi, kwa sababu wewe ndio unatakiwa kuzungumza ili Watanzania waweze kukusikia, na naamini Watanzania wote wakikusikia watakuwa na ile. Unajua siku fichi, unaweza kuwa umekaa ndani, mtu anajiuliza eh. kwa nini kwa nini Shama yupo kwa nini Shama yupo sehemu fulani, and then today unaenda kuadhihirishia kwamba ni mniko hapa na ukweli kiu yao imeenda kukatika. Naomba nikunje nini, nikuache uendelee. Okay, by the name they call me Nisham Smart aka Kubwa la Maadui. Jamani, maelekezo Fato, Naona matangazo yalikuwa naruka mengi, lakini leo ndo najirasimisha rasmi kabisa, najitambulisha. Nimeshakabidhiwa mikoba, rais wa Small Planet mwenyewe kashanikabidhi mikoba, na niko hapa kwa ajili ya burudani. Letu ni moja tu, teamwork. Jamani, sasa hivi napatikana kwenye kituo kimoja, dunia inazunguka eh, Small Planet dunia ndogo yenye watu wengi, sio tunakuja kuongeza watu wengi kama China. Unaambiwa usiongeze mtoto mwingine kwa sababu idadi ya watu ni wengi sana. So sasa sisi tunataka tujaze watu, tuongeze watu. Vibe ni ah, yani hii ni nyumba ya vibe. Kwanza huwezi kusema tuongeze vibe wakati nyumba ya vibe tunakuja kuongeza tu maubinifu mengine. Kwa sasa napatikana Small Planet. Hey, hey. Are you ready? Amkeni. Kwanza Jumapili ya leo nataka niwaeleze kwanza. Jumapili ya leo tunakutana Small Planet Sinza. Ubaya ubaya. Karibu na kukaribisha. Kama wewe ni fans wangu najua unajua vibe langu. Kama wewe ni fans wa Small Planet unajua vibe la hapa. Basi maelekezo yatafuatwa abaki mtu nyumbani. Niseme nisiseme? Sema. Jumapili ya leo Small Planet kinawaka. Awe, amkeni, amkeni, amkeni. Kwani kuna mtu kalala? Ah, wapi nisha mimi yuko Small Planet anakunywa juisi. Yaani nafufuka vile kama Kostatichi mwingine duniani. Kostatichi, <laughs> Kostatichi unaenda wapi? Kaa hapa sasa. Ah nachanganyikiwa. Tuko na Kostatichi, kimsingi lazima uelewe kwamba Kostatichi International Small Planet kuna naye hapa, tukikupiga kama tumekupiga na ukitupiga kama tumekupiga. Sawa, swali kwa waandishi wa habari. Yes sir. Ah, mnyama mkali umetimba ndani ya Small Planet, si ndio? Yeah, yeah. Sisi tunataka kufahamu ah, pamoja na mashabiki na wadau wote wa Small Planet ni kitu gani kipi ambacho utakuja utakiongeza kama ambavyo umesema utaongeza nguvu. So tunataka kufahamu ni kitu gani kipi ambacho utakiongeza ili kuleta ladha tamu zaidi ndani ya Snow Planet. Yaani kwanza nakuja kivingine kabisa, kama mtu amefariki amefufuka kivingine, Costa kafufuka, si ndio? Basi maelekezo, unajua vibe alitafuti vibe lipo natural kabisa kwenye damu za watu, sawa. Maelekezo yangu kwamba mtaleta vitu vingi, tutafanya vitu vingi kwa sababu vitu viwili vikiungana, ujue shughuli imeisha. Hakuna bata sehemu nyingine zaidi ya Small Planet kwa sasa Tanzania nzima. Dar es Salaam tunasema Sinza imekuwa ni nchi sasa hivi, kwa sababu watu wakiongezeka sehemu, ujue ni nchi. Tunahesabu sensa ndani ya Small Planet kuanzia sasa. Yeyote ambaye utakuja Small Planet, jua kwamba unakuja kupata vibe lingine, vitu vingine yani kila kitu kipya. Vilivyokuwa huko vimeachwa, tunakuja kuanza na vitu vipya. Wabunifu hawakosei kubunia kubuni, au sio? Hiyo nimependa hiyo, wabunifu hawakosei kubuni. uh-huh. kwa sababu tunachoamini kitu kimoja kwamba uh, Dar es Salaam ukizungumzia miongoni mwa vijana ambao wanapendwa, huwezi kumtoa Nisham kwa sababu miongoni mwa vijana ambao wameshafanya kazi sio leo wala sio jana, sio mwaka jana wala mwaka juzi, kazi muda mrefu katika clubs tofauti, na miongoni mwa watu ambao walikuwa wakipendwa, mwenye ushawishi mkubwa inaisha smart. Sasa sisi kama Small Planet, uh, Bill Gates alisema mtu ambaye huwezi kushindana naye ungana naye. Kwa hiyo tumeungana naye na leo rasmi tunamtambulisha hapa kuweza kuona kwamba alichokuwa nacho tukiunganisha na cha kwetu. Yes. Asapo nyati kakutana na kwato, zimeungana <laughs> pembe na kwato. Pembe na kwato, kazi wanayo. Ni mateke tu. Kazi wanayo. Okay, so kitambaa cheusi rudi tena. Ah, sorry, kwanza sipajui ndo wapi hapo. Wapi? Eh? Small Planet ya Tabata. Ah, eh, kuna vitu vingine lazima tujiulize ah. ndo nini. Ah, unajua kwanza unavyozungumzia vitu vyeusi, kumbuka vyeupe vinang'aa sana, si ndio? Mi mweupe msafi, nisha msmart, AK kubwa la maadui, nimeungana na adui. Umepoa! Aya! Oya, maelekezo jamani. Umepoa! Ah, nisha baba. Karibu baba. Ah, subiri nipige makeup. Makeup. Karibu. Nini? Ah, ah, kitambo hiyo maelekezo, sema ile ngoma ilivyotoka tu ya kwanza ile, watu walikuwa wananiambia kuna mwamba umefanana naye nini, na hata ukiangalia kwenye Instagram yangu alipokuja Tanzania kuomba picha, ah. unasahau kwenye ile show ya wapi, kama siwezi kupataja, yuko kwenye show ile akaja, oya oh, sema, unajua mjomba ni mfupi, mimi mrefu, afu mimi handsome boy kuliko yeye, so nimefufuka na rasta ambazo sikuwa na rangi Sure. Kwenye barabara kawaida lazima waweke matuta na matuta ni kwa sababu ya sehemu kwamba kuna wanafunzi wanavuka, kuna wazee, kuna wanyama na vitu kama hivyo. Nisham ni tuta, tuta ambalo kuna matuta madogo madogo, kuna kile kituta kidogo afu kimekuzwa kime kimevimba kimevimba kile, yani nundu ya nundu fulani, sio kubwa, dogo. Sasa Nisham ndio ile tuta, kwamba kwa upande wetu kama Small Planet, nimesema hapo awali Ah, simsifii kwa sababu yuko hapa, lakini naelewa juhudi zake, uwezo wake mkubwa, na sisi kama Small tumeona kwamba tuweze kuungana naye, tuendeleze gurudumu la, la burudani na burudani ilivyo haijifichi. Alipokuwepo Nisha burudani ipo, alipokuwepo shifta burudani ipo. Dar es Salaam ukizungumzia sasa hivi, usidanganye bro, unatakiwa ukinywa uenjoy pesa yako ukifurahi uenjoy vibe unaolipata, usiende sehemu ambazo enjoy. Sisi kama Small tunakuhakikishia vibe asilimia mia moja 100%, na leo rasmi kama siku ya Jumapili Nisha Matakiwasha sana, na mimi ni miongoni mwa waalikwa wako ya Jumapili ya leo. Jamani, maelekezo yafuatwe kama ilivyo ilivyoada. Aha. Mm. Ndio vile vile. Vile vile Kuna sasa. wengine wana utajiri wa watu, wengine wana utajiri wa hela, sisi tuna utajiri wa watu. watu, watu so njoo uchungulie Jumapili ya leo. Watu watu watu watu watu watu Watu, watu. Ah. Watu tunao na watu tumewaweza. Ukikubali kuhadisiwa shughuli ya Jumapili ya leo, basi bora ujiue, itakuuma. Hamna kitu kinoma kama kuhadisiwa, jana ilikuwa hivi na hivi, ulikuwa wapi sasa? alafu watu wasiokuja Small Planet wauawe. <laughs> Hey, small planet baba. Nisham, I eh, thank you so much guys. Sisi naomba tumalize tuondoke. Karibu sana small. My ah, brother, Mkoba. kwanza jioni ya leo. Eh. Jioni ya leo. Ah! Nakukaribisha small planet. Eh! Jioni ya leo. Nisham mweupe roho nyeupe. Wewe ni weupe, nakukaribisha kwenye weupe. Nishamtulia leo, unaingia small planet. Ondoa, ondoa matatizo. Cloud nyeupe. Swali kwa waandishi wa habari. Yes, sir. Mnyama mkali umetimba ndani ya small planet, si ndio? Yeah, yeah. Sisi tunataka kufahamu pamoja na mashabiki na wadau wote wa Simba Planet, ni kitu gani kipya ambacho utakuja ukiongeza kama ambavyo umesema utaongeza nguvu? So tunataka kufahamu ni kitu gani kipya ambacho utakiongeza ili kuleta ladha tamu zaidi ndani ya Simba Planet. Yaani kwanza nakuja kivingine kabisa, kama mtu amefariki amefufuka kivingine, Costa kafufuka, si ndio? Basi maelekezo, unajua vibe alitafutu vibe lipo natural kabisa kwenye damu za watu. Sawa, maelekezo yangu kwamba tutaleta vitu vingi, tutafanya vitu vingi, kwa sababu vitu viwili vikiungana, ujue shughuli imeisha. Hakuna bata sehemu nyingine zaidi ya Small Planet kwa sasa, Tanzania nzima. Dar es Salaam tunasema Sinza imekuwa ni nchi sasa hivi, kwa sababu watu wakiongezeka sehemu, ujue ni nchi. Tunahesabu sensa ndani ya Small Planet kuanzia sasa. Yeyote ambaye utakuja Small Planet jua kwamba unakuja kupata vibe lingine, vitu vingine, yani kila kitu kipya. Vilivyokuwa huko vimeachwa, tunakuja kuanza na vitu vipya. Wabunifu hawakosei kubunia kubuni, au sio? Hiyo nimependa hiyo, wabunifu hawakosei kubuni. -huh. kwa sababu tunachoamini kitu kimoja kwamba uh, Dar es Salaam ukizungumzia miongoni mwa vijana ambao wanapendwa, huwezi kumtoa Nisham kwa sababu miongoni mwa vijana ambao wameshafanya kazi sio leo wala sio jana, sio mwaka jana wala mwaka juzi, kazi muda mrefu katika clubs tofauti, na miongoni mwa watu ambao walikuwa wakipendwa, mwenye ushawishi mkubwa ni Nation Smart. Sasa sisi kama Small Planet, uh, Bill Gates alisema mtu ambaye huwezi kushindana naye ungana naye. Kwa hiyo tumeungana naye na leo rasmi tunamtambulisha hapa kuweza kuona kwamba alichokuwa nacho tukiunganisha na cha kwetu. Yes. Asapo nyati kakutana na kwato, zimeungana <laughs> pembe na kwato. Pembe na kwato, kazi wanayo. Ni mateke tu. Kazi wanayo. Okay, so kitambaa cheusi Ah, sorry, kwanza sipajui ndo wapi hapo. Wapi? Eh? Small Planet ya Tabata. Ah, eh, kuna vitu vingine lazima tujiulize. Ah. Ndo nini? Ah, unajua kwanza unavyozungumzia vitu vyeusi, kumbuka vyeupe vinang'aa sana. Si ndio? Mimi mweupe msafi nisha smart AK kubwa la maadui nimeungana na adui. Umepoa! Aya! Oya, maelekezo jamani. Umepoa! Ah, meisha Karibu baba. Ah, subiri nipige makeup. Makeup. Karibu. Nini? Eh. Ah. Kwenye barabara kawaida lazima waweke matuta na matuta ni kwa sababu ya sehemu kwamba kuna wanafunzi wanavuka, kuna wazee, kuna wanyama na vitu kama hivyo. Nisham ni tuta, tuta ambalo kuna matuta madogo madogo, kuna kile kituta kidogo afu kimekuzwa kime kimevimba kime kile, yani nundu nundu fulani, sio kubwa kadogo dogo. Sasa anisha mna tuta kwamba kwa upande wetu kama Small Planet, nimesema hapo awali uh, ah, simsifii kwa sababu yuko hapa, lakini naelewa juhudi zake, uwezo wake mkubwa, na sisi kama Small tumeona kwamba tuweze kuungana naye, tuendeleze gurudumu la, la burudani na burudani ilivyo haijifichi alipokuwepo Nisha burudani ipo, alipokuwepo shifta burudani ipo. Dar es Salaam ukizungumzia sasa hivi, usidanganye bro, unatakiwa ukinywa uenjoy pesa yako, ukifurahi uenjoy vibe unaolipata, usiende sehemu ambazo hauto enjoy. Sisi kama Small tunakuhakikishia vibe asilimia mia moja 100%, na leo rasmi kama siku ya Jumapili Nisha matakiwasha sana, na mimi ni miongoni mwa waalikwa wako ya Jumapili ya leo. Jamani, maelekezo yafuatwe kama ilivyo ilivyo ada. Aha. Mm. Ndio vile vile. Vile vile. Kuna sasa, wengine wana utajiri wa watu, wengine wana utajiri wa hela, sisi tuna utajiri wa watu. watu, watu so njoo uchungulie Jumapili ya leo. Watu watu watu watu watu watu watu. Ah. Watu tunao na watu tumewaweza. Ukikubali kuhadisiwa shughuli ya Jumapili ya leo, basi bora ujiue, itakuuma. Hamna kitu kinoma kama kuhadisiwa, jana yaani ilikuwa hivi na hivi, ulikuwa wapi? Sasa alafu watu wasiokuja Small Planet wauawe. <laughs> Hey, Small Planet baba. Nisham, uh, eh, thank you so much guys. Sisi naomba tumalize tuondoke. Karibu sana Small. My ah, brother, Mkoba eh, kwanza jioni ya leo. Eh. Jioni ya leo. Ah! Nakukaribisha Small Planet. Jioni ya leo. Nisham mweupe roho nyeupe. Wewe ni mweupe na kukaribisha kwenye weupe. Nishamtulia leo, unaingia small planet. Ondoa ondoa matatizo, cloud nyeupe